Hoje vamos falar do terrível reinado do Rei Bruxo no norte e sua rivalidade com os Dúnedain.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 foi fundada em 1300 da Terceira Era, no norte das Montanhas Nevoentas, pelo Senhor dos Nazgûl. Naquela época, Sauron tinha retornado em segredo e estava morando em Dol Guldur. Supõe-se que as guerras provocadas por Angmar contra os Reinos do Norte tenham sido políticas, na verdade, implementadas a mando de Sauron, já que o Rei Bruxo era seu vassalo. Angmar ficava então ao sul de Forodwaith, no nordeste de Arnor, o Reino do Norte sobre o qual falamos lá no TT número 151. Sua capital era Carne Dum. O significado desse nome é debatido, pois o próprio Tolkien não o explicou. Carne poderia vir do élfico vermelho, mas Dum é uma palavra do Cúzdul, que significa salões, mansões. Talvez o nome seja composto então de élfico com mais Cúzdul, e assim significaria mansões vermelhas mas não é comum que as duas línguas sejam associadas. Talvez o único caso realmente conhecido dessa mistura seja Finrod Felagund. Pode ser que Dum venha da língua negra, já que ela era a fala predominante em Angmar, mas não há informação suficiente para se afirmar isso. Para saber mais sobre a língua negra, confiram lá o TT número 338. Uma última possibilidade é que Carne Dum venha de alguma língua humana. Tolkien usou línguas reais para representar algumas línguas lá da Terra-média, como por exemplo o anglo-saxão e o nórdico antigo. Carnedum tem um significado plausível em gaélico e poderia ser traduzido como Fortaleza da Montanha. Para considerar essa hipótese, nós teríamos que admitir que Tolkien pegou o gaélico emprestado para ser a língua falada no Reino de Angmar, mas não há qualquer indício disso. Portanto, o nome permanece em aberto, podendo ter um dos significados que foram falados aqui. A capital de Angmar estava localizada no final mais ocidental das montanhas de Angmar, a nordeste do Monte Gundabad. Seus habitantes eram orques, homens da escuridão, lobos, trolls, além de outras criaturas sinistras. É possível que aqueles homens fossem aparentados dos orientais da Primeira Era. Saibam mais sobre os Homens da Escuridão lá no TT número 82. Angmar foi surgindo ao norte de Itemors, a Charneca Item, entre as montanhas de Angmar e as Montanhas Cinzentas com o propósito de dar fim nos Dúnedain do Norte. O Rei Bruxo reuniu ali homens malignos e diversas criaturas sob seu comando. O reino de Arnor já tinha se dividido em três, Arthedain, Cardolan e Rudaur. Foi a esse reino fragmentado que Angmar levou a guerra. O primeiro a cair foi Rudauro, onde os Dúnedain eram mais fracos. Um homem das colinas então assumiu o reinado, e ele era aliado de Angmar. O remanescente dos Homens do Ponente de Rudauro foi completamente exterminado. Em Arthedain, Argeleb I era o rei, e como os reinos de Rudauro e Cardolan tinham falhado, ele reclamou então a soberania sobre toda Arnor. Cardolan tinha aceitado, mas não Rudauro, cujo governante agora era aquele homem das colinas que tinha aliança secreta com Angmar. Argeleb então fortificou as colinas, mas foi morto durante um cerco às Colinas do Vento, Weather Hills, em 1356 da Terceira Era. Na mesma época, a Torre de Amonsul foi destruída em Weathertop, o Topo do Vento, sobre o qual falamos lá no TT número 241. Mas com a ajuda dos exércitos de Cardolan, Arthedain, agora governada por Arveleg I, filho de Argeleb, conseguiu manter uma linha de defesa ao longo das Colinas do Vento. Em 1409 da Terceira Era, Angmar atacou Valfenda e Cardolan, sitiando a casa de Elrond e destruindo todas as construções da Segunda, exceto Barrow Downs, as Colinas dos Túmulos. Com Rudauro sob controle de Angmar e Cardolan assolada, o único aliado de Arcedain que sobrou foi Lindon. Apesar da situação caótica, Arcedain ainda resistiu por 500 anos. Os últimos habitantes de Cardolan morreram na Grande Praga. Angmar colocou os Barrow Whites, as criaturas tumulares, infestando as colinas dos túmulos. Para saber mais sobre esses seres, confiram lá o TT número 200. Em 1974 da Terceira Era, Angmar reuniu suas forças e lançou um ataque final em Arthedain. Dessa vez, ele conseguiu tomar a capital Fornost, que também era a antiga capital de Arnor, e destruiu o último reino dos Dúnedain do Norte. O Rei Bruxo caçou o Rei Arvedui rumo ao norte, onde ele tentava conter os exércitos de Angmar. Quando a resistência estava por fim falhando, Arvedui fugiu para a Baía de Foroshel, Contamos mais sobre essa história lá no TT número 275, sobre os Lossoth, os Homens das Neves. No ano seguinte, em 1975, da Terceira Era, o príncipe Earnor de Gondor chegou ao auxílio de Arthedain, mas era tarde demais. A Batalha de Fornost, sobre a qual falaremos num vídeo próprio, resultou na derrota de Angmar. O Rei Bruxo não foi morto, mas fugiu de volta para Mordor e começou a reunir os outros Nazgûl. O reino de Angmar chegou ao fim. O território de Angmar não se limitava à parte oeste das Montanhas Nevoentas, mas se estendia ao leste. Posteriormente, os Eothiod, ancestrais dos Rohirrim, fizeram morada desse lado do antigo reino. Para saber mais sobre o Rei dos Bruxos de Angmar, confiram um vídeo bem antigo aqui do canal, o TT número 64. Apesar de terminado depois de 675 anos, o reino de Angmar cumpriu seu objetivo de pôr fim aos reinos Númenóreanos no norte. No entanto, os Dúnedain sobreviveram como um povo espalhado e esquecido. A linhagem de Isildur foi preservada.